мен шай қайната Василистей баласын қарап Отыра қалдым сейір ұстауа Әскөймен бір қызбен таныстым Аты жөнін әбден біліп таныстым Аты жөнін әбден біліп танысқан соң Ресторанға барайық деп жабыстым Қолбасына көк орамал байлаған екі көзді шамшырақтай жайнаған өлеңіне қымбат саған тағып алдым саусағыңда алтын жүзік жайнаған шығыс епті қыз жігіті болсын депті қыз шығыс епті қыз жігіті болсын депті қыз жігіті болсын деп жүріп байға тиіп кетті қыз жігіті болсын деп жүріп байға тиіп кетті қыз екінші қыз ұбықтай қазағы салған тобықтай екінші қыз ұбықтай қазағы шешесінен айрылған жетім қалған қолықтай шешесінен айрылған жетім қалған кімнің танса басталады Ота мен сол бір масқарам шыбағандар қасқыр болып жүр қыздар байғұс қоян болып жүр басқарымды аю басқарам ертесіне үлкен жиналыс жиналыс неге байланыс кешігіп өткен маскарадта болып өтті масқарада ол жиналыс соған байланыс сіз сөйледі директор ағай басын бұрып серікке қарай сен баланы жоқ қыламын басымды алып қол қыламын айдатамын шымкентке қарай